aku feel lah kalau tembak macam tu Berpusing aku Oi, Oh dia kena dia, kena roket tu The fuck Rampir depan kita tu Aku kena kena tidur aku tidur Ramai ramai ramai Bash lagi bash. Susah perempuan Alah tak masuk Oh you okay? eh? Ah masuk Bakar weh, tu kena terbakar Bakar, bakar, bakar dalam bakar tu Cak, cak, cak, cak, cak, Okay dari ATK macam close Aku jaga luar eh, dah Boleh Aku naik atas je Diorang kat tempat diorang Diorang kat tempat diorang Okay I mean Two, two of them Oh, aku dah tak tag pun. Oi, ada heli. Berapa orang dah nak kita ni? Tak tahu. Adoi. Vesh, okey Vesh? Aku banyak M249 yang kiri kanan sebenarnya. <laughs> Ah, goyang kan, goyang kan. Aku dah boleh ni. Aku keluar dari M249 kiri kanan tu. Aku kat luar. Wow, wow, wow. Daripada beli orang kat Wina? Tak tahu. M2 tu jauh, M2 tu jauh. Oh, tu lah. tu tu dari mana pula? <laughs> Aku dah pelik. Aku trigger dia. Ah, dah tak mati pula. Smokey, smokey guys. Alamak, Ad hmm, boleh tembak lah pula. Ada lagi je? Ada lagi. Dia daripada bandit, bandit. Oh. Hmm. Aku buat shuttle dulu. Ada? Oh, dari jauh tu. Ramai gila tu. Ada, ada, ada. What the fuck, siapa mana satu siapa enemy? Oh, yo, M2 ni kat bawah ni tu. Babi sakit bodoh dari kiri kanan. M2 tu dead, M2 tu dead. Ah, aku bunuh, aku bunuh. Bodoh dari ujung sana ramai bodoh. Ulama. Boleh. Bro, banyak sifu dia bawa ni. Banyak. Ah. Banyak gila, bro. Tiga sifu, satu roket. Aku dekat aku... rebase dia tu je kena kita, kita kena push dia tu. Aku dah ada aku dah ada ni. Aku dah ada Ayo. apa? Ah uh, uh, bullet supply. Oh. Hmm, gagap aku. Gagap eh, saya tak pernah benar macam ni. Tak, dia tak betul betul. Ha, tu lah. Eh. Dah aku keluar ni kan? Nak keluar Haji? Hmm, macam tak worth it lah keluar. Betul lah kalau dia orang dah dekat. Ha, yang satu dekat. Yang tak dekat. Ya tu. Wei, satu ni dah terbuka doh, wei. Kat atas ni. Dah terbuka doh satu ni. Ni black up. Jap. Aku down doh. Ah, uh, aku cari barang tu. Kan dia ladder up GG kita. Ya tu. Apa benda? Apa yang terbuka eh? Uh, atas lah kat shooting floor kita dah terbuka belakang yang tempat dia blue dari red base. Ni eh, atas ah dia ni datang eh. Careful. Atas kita ni JJ. Kau ada bawa barang ke Bash? Ada, aku ada. Okey. Atas kita ni je. Nampak buka kiri. The fuck sia. Someone dead? Ah uh, tu, tu yang terbuka. Oh. Careful foi 2 Bye, bye. saja dah langgar macam tu lah pakai roket mati, roket mati kalau nak Hmm, aku dah, aku dah seal, aku dah seal Uh, base uh, ah, M249 base sana mati Kau nak pergi? Tak, tarik banyak Tak, yang base depan ni, base de depan tu baitu ni, tu tu ni Aku guna roket dia Oh ya? Yeah. Ha, dia kat bawah je, dekat bawah belakang belakang tu. Alamak. Belakang belakang bunga, bunga. Daun, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, jom, jom. Aku rasa aku macam nampak naked on the way dah pergi kat situ. Tadi ada satu naked aku dah bunuh. Ada satu, ada satu. Ah, dia dah ambil rocket launcher dia. Ah, asyik. Belakang tu. Aku nak ladder up situ, tak boleh tak? Ah, boleh. Dari belah, dari belah kita. Dia tak ada apa-apa kat situ belah kita. Hmm, tak, dia, ATK pula tembak kita. Ah, ah itu <laughs> Anda jangan lupa, kita ada ATK. Siapa tembak ni? Bodoh dia mati. Ah, dia dia dia pelan-pelan tu. Dia pakai roket yang besar tu, dia always drop ke atas. bersih, bakal cepat tu. Thank you. Habis sana tu aku bunuh itu phone kan kat sana. Dekat rooftop kan? Ha, kat rooftop. Tak boleh pick kau kat sini. Aku ada aku hold, don't you worry. mati, dia mati, dia mati, dia mati. Cantik, base boleh heal. Kalau dia up, kau dapat dua barang dia. Oh, lagi. Lagi boleh. Aku rasa dia tengah sibuk tu, dia tengah berlawan tu oh, Aku pun nampak dari jauh ada orang mati tu Jauh handat eh, dia mati Tak boleh nak ledak up lah Kenapa? Tak, kira macam kita tak ada, tak cukup orang nak ledak up ni Oh, ya yeah. Aduh, ada naked tengah datang Ah, shit atas dah ke? Ah, kat atas dah. Okay. Looting body dia. Aku rasa dia dead. Tak tahu. Alamak. Oh, uh, ah, veshi veshi. Moshi moshi. Right. You good, you good. Aku ada, aku ada. Alright. Aku dah up, aku dah up. Jangan kena, jangan kena. M shot M2, M shot M2. Jangan kena heli, heli de dekat, heli dekat.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 Kenapa banyak pula? Ah, uh, don datang kai. Eh? do oh. guna heli eh, satu AK, satu AK I bagi you pula Nak ah, satu AK, nak nak nak ambil hmm, Tolong mati Alright, thank you Face money, oh, hmm Kena pula, <laughs> ada headshot, okay, buat betul Ada orang tembak, heli kena tembak, biar Oh Betul di, betul end game tu kita ni function sial <laughs> Siapa tak main dua ini ni? Bye, eh, ikut. Aku kena rekod dua je. Aku rekod ni lah, second, second rate tadi. Haa, tu lah tu. Tak sempat nak rekod first. First yang, yang kuat tu. <laughs> first tu dia tak boleh masuk, bodoh. Aku tak boleh baik gini lah, aduh. Adoi. Aduh. Sabar je, sabar. Aku tengah ni. Tipu barang sikit. Member tengah repair Shake <laughs> on trap jap Ada heli ada heli buat bodoh lagi Aku rasa The land tu the land tu Aku mati aku mati aku mati Aigo Tapi dia nak buat apa kan Dia bukan dia bukan boleh terkejut You nak tutup pintu tak atas Tak tak tak Tapi dia masuk dia tak boleh buat apa Ui berapa orang ni Ber- Macam mana dia tembak aku Aik. What the heck You dead aje. Hmm Bratva nama dia. Dia seorang ke dia seorang? Dia seorang lah. Dia, dia, low tadi. Dia vash. Hmm. Dia tak boleh buat apa. Nak dari eh, pin dia tak boleh banyak, banyak gear ni. Aku tadi tak tak dipu-dipu lagi. Mati satu. Dah. Dia tengah heal tu. Oh no. Dia mati. Dia mati. Dia mati. Kena roket pula. Ada barang aku ah. tak? ada, barang, aku tak tahu Barang building Barang building aku tak tahu, dia ada, ada, ada Oh ada turret Oh ada turret, aku kerja lu Kerja lu Kerja lu Kerja lu Oh ada tangga tu Hina Oh, apa lagi berapa, cepat kita boleh lompat Ah, kalau aku bunuh dia Kalau kita bunuh dia Haa Say no more Bukan buat jap, siapa You, you nak boarding kau banyak barang tu oh? Kat belakangnya aku, aku mati kat situ kan tadi Oh ya yeah. Okey, okey. Aku dah buat turun lah. Okay. Kau, kau ada gears? Complete tak? Ada berapa okay, tak cukup? Seluar je ikut. Nah, oh, dah jumpa dah seluar. Dah jumpa okay. dah. Depo ni. Dah senyap tu. Is it the end of the story? Jangan caya, jangan caya. Jangan caya. Oh, take five ke? Dia orang macam penat ya, <laughs> take five. take five. Dia orang penat. Habis kita ni apa? Hmm. Tu lah tu. Kita Ah, people uh, bola bola kita bola kita kena tendang sana sini ada orang buat rebase belah sana pula <laughs> apa pula babi buat rebase siapa tu bradva pula lahai buat rebase sana <laughs> ah mampus kan bradva full dead the fuck dia drop N2 dengan aku Ya yeah. Eh tak, itu untuk kita No no no, dia drop M2 kat, kat bawah tu oh. Dia lah mati Oh Oh. Ni ni bawah oh, ni. Aduh, Ina. Ah, uh, jap jap jap. Ah, tu tu. Aduh, tak aku kena. aku tak sekali ya, fuck. Aku tak dua kali. Tu nampak Oji, nampak base tu. Ah, tu ah. Laser tu red base. 260. <laughs> tu tepi tu. <laughs> Ah, tu. Dia pun build tadi, aku bunuh. Satu server datang dekat kita ke apa? Tak ada kerja ke apa dia orang? Siapa kat bawah? Kita eh? Aku, aku, aku orang dari belah sana pun spray je Itu alai alai Oh alai thank you Oh berapa shot ni Benda lah kat luar ni Body kat luar ni Apa? Ada body kat luar Aku tak, aku boleh bunuh Ella itu sebenarnya Tapi aku biar Ella eh lah. Dia berbantu biar kita, kita bantu dia ha. Biar dia, biar dia Dia korang hajar, hmm, double tap kepala dia jap Satu, dua Tu aku rasa tu ATK tu Aku sini yang lari je roketer yang depan base kita ni. Oh, iya oh, tu. Baik. Ah tu dia dia, oh, dia, ah, dia, sebab pula <laughs> ah, berapa pula? Berapa pula? Tu oh, dia aku nampak dia tu. Pakai baju hijau. Aku pergi depo je eh, kau pula Oh ada ada depo box kat sini tiba-tiba. <laughs> Pancen kan. Alamak. Ha. Tapi tak muat ni. Fuck. Mati, ATK, ATK tu ha, kat situ pula. Lawan berlawan tu, ha. Lawan berapa? Mati mati. Dia terjun, dia terjun. Tahu. Bawah kita. Ah, oh, dia tu satellite. Tapi full tak tahu full gear, tak tahu, tak tahu. Aku nampak kepala dia je. Bawa tutup aku tadi, ada. Mana dia? Best buat kerja buat letrik tu. Kau tengok Oi. saus. 185. 185. Nampak? Apa? Heli, heli. Bukan, ada orang. Buat baju hijau. Jauh, oh, 185. Nampak, nampak. Ah. Aku spray dia. Ah, kasih spray selambat. Alah, dia dah Alah, turun. Dia turun. Turun, turun, turun, turun, turun dulu. ATK eh, tu, confirm. Aduh. dari base tadi tu Okay, Bratva Hmm, tabat Apa rasa nah. dia? Hmm. Macam tu lah rasa dia Macam tu lah rasa sakit <laughs> kan Sakit kan Aku nak, aku nak pergi Hmm, dah Bratva, Bratva, Bratva Hmm, Bratva jom Pergi, pergi, pergi Ada ladder up lah tu je For you dah Kau tunggu aku headshot kepala dia Kau naik laju. Alright Tapi dia tutup ke apa? Aku rasa dia dah tutup je Aku headshot, tidur Wah! Dia fucked up belakang aku, fucked up Oh, fucked up ke dia fucked up? Dia fucked up, dia spray aku fail Dia mati lah? Tak, tak, tak Aku low, ada dua orang tidak lah aku Satu LR ke dua LR? Mana dia? Dia naik tower ni tadi je Tower coklat ni Lepas tu tak tahu dari mana Kau dengar footstep dia? Tak ada? Tak ada, tak ada Eh, macam ada depan aku Checking, tak ada, tak ada Nothing Ke fork? Pulang jauh ke apa? Dia hilang tu, Ji Ya, yeah, tu What the fuck, tembak aku pun <laughs> hilang kurang aja. Oh, oh, oh, oh. Faham lu? Oh, guess what aku kat dalam body aku. Aku ada satu dua tujuh ratus explosive bullet. Banyak tau. Oh. Mana ah yang tembak aku tu? PG dah slow walk on net eh tu. Ya yeah, tu. <laughs> The fuck? Hilang tu je tembak. Hilang tu? Mana ada TP dia tag aku? Oh! Oh tu M2 Ada orang spawn sini ke? Dah tak main dah sini Ah tu? Dia jumpa? Ah ni naked Ah naked Tiba tiba Aku rasa kat batu batu tu bandit Batu bandit oh, Dia orang pun koyak kot Oh gila tak koyak mencuba bagi nak mencuba. Ramai ni kan? Empat orang ada? Sebab ATK, ATK hmm. tu aku tak tahulah berapa ramai lah. bodoh Ramai kan? Tadi ada ramai, lah, at least 5 lah, kalau paling banyak pun lima. Tidur lagi dia <laughs> Memang tu bukan main <laughs> Bukan main, memang spray Pek, pek satu lah Pek, pek, pek <laughs> Tidur Oh, really? You coming here again? Bukan. Siapa tiba aku? Oh, M2 belah sana pula. Mana high quality semua kita ni? Habis eh? Tak tahu. Maybe. Oh, ramai saya dalam base. Berat brah. Berat brah. Eh, tiket lah kot semua. Maybe. Eh, tapi... Oh, dia, dia roket kita. Ya lah tu. Bapak punya jam. Eh roket api tu. Bapa Aduh, punya jauh roket. Eh, siap Aduh, sakit. Dia pakai bullet eksplosif sial. Dalam tu ramai je dia, tiga orang je. Uh. Kau ada sniper? Nah. Aku ada. Nak. bawah, atas, kasut pun tak ada satu bukan aku kan? No, dia tak Dia, dia, dia, dia Dia build dalam tower tu Aku tag mamat tu Kena siapa tembak aku? Untuk besar? <laughs> Your building will regenerate at the rate of your red block Ah, ah, dia nak pick situ tapi aku nampak kaki dia Atas all okay eh Ah, uh, tak nampak. Tapi dia dia api ve should be no problem I guess. Ada half half HP ya lah kat atas ni. Mamat tu belakang aku tu. Mati mamat tu. <laughs> dia dekat base sebelah kita. Maybe dia narik kita guna base tu. Au. Oh. Base mana ni? know? Base belakang kita ni, tu x 2 ni M24 ni kat atas If you want to go up and take it Or what what Oh If you have Boleh kau oh? hmm. Kau apa eh? Hmm. Cuma aku tak tahu lah dia Oh yo Kau tu nak cover Tak cerita banyak tau oh. hmm. Kau rasa ni tak dapat, ada ni kan Alah dia nak masuk dah je Fuck Tak apa aku tunggu lagi sekali aku, kau bunuh dia off the fuck this. Kalau lah aku nampak dia loot time ni Belakang aku clear kan Ha, aku rasa dia dekat atas Aina lah. ah, Ha, dekat atas dah, dia tengah loot badan dia ha, Aku tunggu kau bunuh dia sekali baru aku naik Roger that awal lah Belah sana bagai nak gila tu Dia tu fonan dia, dia tak ambil gini. M249 dia ke depan sikit Kalau dia ambil Dia mati Haa, sumpah seranah aku buat dia Dia mati je? Hau? Oh, takde Dia ha. tak buat apa-apa je, kalau, kalau dia ambil, dia mati kan? Haa Tapi dia tak ambil je Dia tak gerak tu PC ke apa? Oh dah dah dah dah dah Tap 3 kali? Ha ha ha ha ha ha Tak nak dan Remember to get your door ha Kau mati je? Tak tak kalau dia pick ni Ji Dia pick belah sana buat masa ni Ji Tuan Dia lawan belah sana Oh dia kena tag aku rasa Dia tak back Oh dia tengah letak tu Tapi kau, kau ada berapa leader? Kau boleh tembak tu benda ni aku rasa benda ni dengan red block kan? Aku yang kena shot Ji Tengah tembak menatang Tak <laughs> Allah Oh Oi! pakai api eh? Oh, api. pakai api Nasib tak rasa hmm. Itulah Alamak aku terjatuh bawah sekali Fuck Mana kau? Jatuh bawah sekali Ada heli heli heli heli heli heli heli heli Oh dia mati <laughs> Mati tu Aku lagi satu tangga ni Kau, kau nak yolong aku je? Ha, ah, aku tunggu dia roket sekali Aduh, Aku tengah hold dia, dia tak pick Eh, pecah! What the fuck? Pecah? Oh, ada satu pecah lah, Vash Careful Oh, baka pun pecah ni eh Tarik Tak, maybe dah low tadi Bukan, uh, wall Dia tak pick langsung je Ah, yang tu kalau macam tu boleh tembak kan? Ah, tapi dia pick belah sana Belah dia Ui oh, ya, aku tak boleh naik atas tu What the fuck Tangga kita nanti rosak ve aku rasa sebab Terbakar Ya memang dah rosak dah Alamak Kau nak YOLO je Tak boleh tembak eh Tak boleh aku tak boleh naik atas Kau kau nak YOLO Susah kat ni nak YOLO Aku datang aku datang sabar jap aku Kena kena sama. ding dia sikit Ui ada wall terbuka tu tingkat 2 Ah ya yeah, tu yang Vash cakap tu nanti Vash buat Hát, jaj, de mit ér Ada, ada, ada, ada. dah settle lah? Kalau tak, I nak tolong. Boleh shot kepala dia dulu? Dia roket. Dah, siap. Nice. Repair dulu. Ada orang atas, ada orang atas. Ada orang atas. Dia drop, dia drop. Vash, careful. repair tu Locating mati Nice Atas bag kita ada orang Ji, belakang kau ada orang Ji Bravo nama dia Ji The fuck? Dia tengok ah, yang kau naik eh Alah roof kita, roof kita je Ignore je lah roof tu, dia tak boleh apa kan Oh shit, aku mati. Mati. Mati. Shit. Apa ramai ke apa? But the good thing is ah. bag aku sebelah base dia. Bro, apa? Base aku uh, bag aku sebelah base budak ni. Oh, nice. Ah, aku jumpa Azmat pantek kau lah Azmat. Jom. Di atas sekali tau, so dia tak boleh masuk. Dia kena pick celah-celah Kalau dia pick celah-celah ni, dia GG Dia dead, dia dead, hantar dead Hantar pick kita dead Ih, tu aku Kat ni Base sana Oh, base sana problematic Aku dah yang tu Aku nak naik eh Aku dah duduk atas Aku dah duduk atas apa sial aku naik kalau macam ni Ya Allah base sebelah sana The fuck Kenapa ni? Aku mati <laughs> Base sebelah sana bodoh base belakang Ramai? Ada banyak Ada dua orang Dia tengah, pandang yang aku tengah loot Tengah ngintai eh? Haa <laughs> Kacau-kacau aku tu Aku azmat je dengan AK tak apa Ya hmm. Aku ambil wall jadi aku pacak wall depan tu aku nak loot badan aku Okay. Dia dia jadi bodoh balik eh. Ha <laughs> ha. Bodoh lah dah dua. Pek kot. Tu tu. Oi. Ada orang ke kat luar? Tak ada kot. Aku tak tahu. Enemy, enemy, enemy. Tak boleh, aku pakailah full gear takut apa-apa jadi kan. Luar berlubang eh? Tak ada pun. Tak pasti lagi. Eli atas Confirm Ada dia orang kat atas Heli Dilu badan dia balik Siapa tembak tau? Tak, dia dia Atas dah belum bal dah berlubang balik Vash eh Second floor macam biasa Tak ada. Lubang tu macam biasa lah. Aku tengah fikir macam kita nak. Ini roket betul ya, ni. Roket ni dari mana? Yang atas ni aku tak tahu Tu dah terbuka tu. I mean banyak uh, shooting floor kita jelah terbuka. Shooting floor atas ke? Yes, hmm. yang you tetap tetap pintu tadi. Tak ada. Jangan aku ambil tangga ni you know, naik tengah chilling tu sebab aku rasa diorang kena tembak One full lead Aku kena depo sikit Atas hidup lagi ke? Hidup, hidup, hidup, no hal Takde pun Oh dah mati lah tu sebab dia kena roket tadi Oh hmm. ni lah jatuh bawah ni bangang mati Bravo shots nama ah, dia. Ada tembak aku dah daripada mana? Ah? Tak tahu, silencer kan? Ah, tu. Ha, lah. dia ada angle aku tak tahu kat mana angle dia. Saya pas ya. Okey, aku nampak dah. Ha. Down. Bye. Keep on, keep on doing. Keep on doing. <laughs> Mesh, you nak I help ke? <laughs> you could. Dah, pet. Aduh, seorang lagi ni belakang belakang belakang pokok tu. Kau tak nampak? Shit. Belakang pokok 20. terabur loket kau pergi Safe, cover me boy Siapa kat lobby kita? Aku Tengah lompat-lompat Oh kau? Oh dengan aku ni Vash <laughs> Aku ingat Yuna Berapa dah Ina? Lipo je? dia dah start balik dah Oh itu dari base sana tu korang kena tembak tu dia I'm pushing like it's not my business boys heli heli heli Oh tak tak tadi ni dia buat benda-benda lain pula Okay aku masuk tu dalam bilik orang tu bakar boleh pecah eh, ah, eh? Busy Vash hari ni Tahu tak apa Aku tak boleh build baik Banyak api pula Kita pecah Mari aku, aku support beat tak Boleh, boleh, Alamak What is this Vash? Ada material sikit bash. Haf, haf. Ada ada ada. Uh. Dia, tak ke kita bukan ke kita bukan kita you. Ke. No. Sementara diorang sibuk. Diorang dah full gear balik kat atas tu. Tak lah ke Oh. Oh dia, oh dia tembak tinggi sangat ya. Tu tu tu Gama. Kalau ada nak repair. Asal semua nak PvP kat sini? What the fuck? Heli heli Ya, dia tak ke kita biar Crash Oh, banyak roket uh, tarik diri nak? Banyak agak. Aku datang kau, Ina. Ada seorang ke aku ni. Dia kena spray. Kau spray dia balik ke? Eh? Tak, tak, tak. 원의 날이 이거이나? Ya. Yeah. Oh, jap, je? Ada satu ni. Satu, pecah. Satu, satu Uh, aku rasa tar, ah, dia satu. Tar, tar oh, off, tar off, tar off. Aku dah tangga ni. Nak pergi aku penuh eh? loot. Ah, kau kau pergi dulu. Kau di polo. Aku di polo. Base kita okey ke Vash? Diorang tak pisang okay, okay, ke? Okay. Tak pisang <laughs> Tak, tak okey je Tak, diorang pisang tak? Pisang kot <laughs> Yang ni boom dia pula bukan base kita kan? Bukan, bukan Aku rush dulu Dekat Ada lagi, ada lagi turret Oh shit Dalam base ada turret lagi? Dalam base pula Anjir Jom Go sini dah. Eh, Oi, apa hal ada pelik-pelik ni kat kita ni? <laughs> Aku dah tak faham ah. Oi, siapa tembak ni sekarang? Maybe base ni ke? Oh, oh, bukan tembak base kita biar. rocket tu Dia tembak balik eh? Ya yeah, ha, ha. oh. Alamak miss Oh orang tembak dia tu dari depan Tak tahu siapa Nak naik Boleh naik Tapi ada tarik tu lah sikit, team ATK datang Aku dapat baju hijau doang Kat depan raided base ni Oi Fuck, siapa tembak? Satu bullet Apa tak save semua ni? <laughs> Ina aku kat atas ni Ina Oi dia nampak aku Aku shot sama, dead <laughs> apa? Ramai dia Dua tiga orang, dua tiga orang, semua dua low, dua low. Kau mati eh? Ha, wounded. Aku nak tengok aku bangun ke tak. Oh! Dia roket aku. Oh, tak kena, tak kena. Tak kena, fail, fail. Ada api. Tapi depan aku, tak spray kat aku. I believe ye. Today is my day je, I believe. <laughs> Ada orang ketuk belakang aku siapa? Bukan ketuk aku. Tu. Where tu? Dia tengah bangun Oi dia ambil AK Ada orang belakang aku silencer Dia RK je dia RK 8588 Aku tak nampak 8, tu tak? aku nampak ada dia nak naik tu Mati mati <laughs> Aku datang loot je lah Ah, lah Haa 5869 Aku datang loot je je Haa ah. Anjing Oh ada orang, ada orang lompat tu Oh shit Base dia base dia Aduh, jat. Ya. Mati aku. Mati? Oh, hmm. fuck. Aku datang naked pula ni dengan AK satu bullet. I mean, nak pecah punya AK. Dia tak loot lagi body kau tu? Okay, coming. Ingat dia siapa. Alamak, ada ada ada full gear datang belakang. Oh, iya yeah, tu. Aku nampak depan kau. Ah, jay, aku try bunuh dia je. lempar roket Tempah ganjat aku Mana body kau tu? Kau dah, kau dah loot ni? Eh? Tak tak, aku mati eh Aku kau depan aku Mana kat aku ni? Ah, dia tak nampak ni? Dia tak nampak aku ni? Mana dia Syah? Kat aku ni? Bradfa, Bradfa Ni ni ni, sini sini sini Slow walk je lah, alamak ah, Aku headshot dia, aku headshot dia Headshot Bradfa ni? Ah, berapa berapa tu aku shot. Alah. No. Tak mati. Alah project projectile balik aje. Alah. 60 nyawa dia 60.1. Kalau kena tu kau boleh ketuk dia sekali je. Ah, ya tu. Hmm. Dia tak heal pun. Hmm. Oh, padan lah. Aku shot tapi dia tak hit point valid. Oi, hancur dalam habis. Aku dengar. Betul lah. Banyak saya kira Kau pergi Oh PG buka pintu semua Pergi balik Belum bukan aku tu Oh bukan aku Aku kat sini lagi Aku nak bangun ni Oh kau wounded eh Hmm -mm. Boleh je Memang macam biasa Ah. Krek krok krak krok Jangan, jangan, krok, jangan pergi base DRK tu Dah ada orang naik Oh yeah Aku rasa budak tu Budak apa ATK Maybe lah naik Aku roof cam Boleh roof cam diorang ke Vash? Boleh Nampak kan diorang kan? Nampak Habis lah diorang 9249 mari Siapa yang terbakar tu? Aku Oh shit Ada heli Okay dia bukan pergi kita Ji, kau kat mana je? Aku dapat AK sebiji Aku boleh spray yang orang kat atas tu Ji Kau, kau dengar berapa orang Ji? Oh aku dah Kat bawah ramai Multiple ke ah, aku tengok kat atas tu Mati tu yang naik, naik kereta tu mati Mati dari seorang nak naik juga The fuck? Dari seorang full gear Tiga orang kat atas tu je. Tak lepas lah, nak empat. Oh, depan aku Yuna. What the fuck? Ah, dia batu je, tak lepas. Ada batu, kita tak tahu. Kejar aku bodoh. <laughs> Eh, babi ni tembak roket kat kita tu, Bash. Kau sabar jap. Ah, aku headshot dia, Bash. Ah, okay, dia shoot me dead. Ah, dua-dua down guys. Dua-dua kita tag tu down. Kalau you boleh finish finish lah. tak leh, tak leh, tak leh. angle tak ada. Bodoh. Dia tengah aim yang bunuh PG jadi. Tengah wounded je kat atas tu je. Sebab kita tak bunuh. So dia wounded. Tak, dia... tak leh, tak leh, tak leh. PG tak leh masuk tu. Oh, ya. Yeah. Oh, dah ada orang, dah ada orang itu. Ada turret, turret, turret. Ah, dia, dia dekat bawah, dia dekat bawah. Ada tiga orang tengok dekat bawah bil dia Memang tak lah. Babi lai heli besar Oh, roket Mana aku? Dia fucked up dulu heli dia Dia mati ni Wopo! Dia full gear? Full gear, full gear, kayak heli tu pecah lah Pecah lah Aku tag dia kau Tag, tag, tag Oh tapi oh, roket ni tak sampai kat aku Oh, uh, aku dapat dua body dia Kena repair tu ni Ah! Sebab dia roket biasa ni Tak, oh, roket kena headshot Roket Ah, ro roket betul Roket real Kau tak loot je? Oh, mati je Mati kena shoot. Jadi tu kan, kat sana pegang pakai nak gila tu. Hmm, budak-budak dua pula dekat situ. way jauh on the way on the way on the way macam miss ya macam miss macam miss iya betul <laughs> kau main macam main badminton dah mula <laughs> miss ya miss miss lagi macam miss lagi oh kena eh oh kena bawah kaki kita dia tembak dari bawah tu kali ni aku tak boleh headshot tu lah Kena custom dengan aku Haa dia koyak Bapak bawah ya, ya, ya. Tapi berlubang you Ni Adoi, aku kena N96 pula tiba-tiba Oh, dia aim bawah lah Sebab, sebab dia tembak dari bawah Aku tak boleh cover Tak apa, tak apa, tak apa Bagi je, pecah Sampai kat luar Adoi Baru nak loot diorang Berapa juga <laughs> Tahu tu berubah-ubah orang tu tadi tua tu ya aku tak tahu. <laughs> Kejap-kejap berapa? Kejap-kejap eh CK. Ya, tu. Mana satu tu? Tak habis habis. Ya, ah, tu dah pecah tu. Hancur. Dah tukar. Dah tukar. Kami Ooh, AK. Boleh tahan kot ni. Ellie. Oh, ni sebab dia naked. Tak, aku mati. Aku mati kelaparan. <laughs> Siapa buat kerja gila tu? Aku. Nah. Alah, dah cantik eh tu. Ada tarik lagi sebiji dalam tu. Oh, kau tinggal tarik ke apa? Ha ah. Uh -huh. Ya Allah, ya. berlipat-lipat badan kau je. <laughs> kau ambil ni a uh, bullet. Insen, insen tu bakar tu benda. Kau mati dengan ni. Biasa heli dia dapat minyak sekali kan? Ah, bravo Lynch tu kat luar full gear Kalau PG mau kalau mau, Sekejap Kau pergi dah kat sana dah Aku try Depan base ATK Red Bay first tu oh. so. Red Bay ATK first lah ha? Sebelah wall lah badan dia Wall batu Mana eh, nak? Dia tempat kita. Mana nak? Uh, base ah uh, uh, kiri sikit. Ah uh, uh, tu depan tu. Ah uh, kanan kau. Ethical namanya. Berat bar tu. Nah, ya. Dia nak sneaky-sneaky kita. Alangkah indahnya sebab tu bercinta berdebak pala dia. Pick sekali lagi. Dia ke bawah je aku. Aku nampak kaki dia tadi. Ah tu kaki. Tak nampak. Tak Oh lemak bu pergi eh, bulan tu ke? Lagan kau ada naked je. Aku dah dah ambil tu. Oh oh ya ke? The fuck. <laughs> oh terlajak dah roket dia. Habis dah bah dah heal lah. Atas ada pecah-pecah lagi atas saya tak check Oh dia nak loot badan dia tadi naked tu Eh babi sampai tempat aku Mampus anjing tembak aku lagi Aku tak kacau kau buat hal kau kat base ni Tak payah kacau aku Ha Busy, you ada apa, amb ambil apa bom-bom tak? Tak ada Oh, dia siapa tembak tu? Tarik tu, tarik tu memang dah mati dia tembak kak Alah, aku keluar dia. buang gear lah Oh <laughs> tembak dia je? Haa, uh, ah, cek sekali uh, Dia macam tu terkejut <laughs> Oh, di KL lagi kat atas tu Mana TK? Ah. Ah, tu cepat tembak? La la Mon tanya ada main ke? Eh, Invest kat luar invest. Tak. Oh, double rocket eh? Tak, tak, tak. Satu orang je. Dia Siapa double? Ni rocket dua Oh, wah kena aku sial mati. <laughs> What the fuck? flash ada aku kena ambil Itu one by one je hmm, One by two One by two, one by two Aku for dead Eh? Aku headshot dia tak mati Rabak Atas ada lubang ke weh? Ada, ada. Atas tu by one tu? Oh. Selamat aku nampak dia Roket lagi babi tu Dua roket lagi sampai Okey lagi ni, okey lagi ni, okey lagi ni Ni 200 Oh ni dah terbuka Ni apa patutnya bash? Pintu Pundai-pundai ni semua VIP ke apa? Dia orang keluar bawa baju sama tu? Ya yeah, tu Ada pintu bash. Tak lagi Oh tak ada repair Oh lemak. Oh oh. Kau eh, dia pantap kan? Dia fucked up ni. Padahal. The fuck pintu hilang. Pintu boleh buat macam kau jangan risau. Dia mati kat mana? Depan bil kita kan? Oh, oh, aku tak peduli pun. The fuck? Ah, ramak. Oh, masuk dalam dah. Woi terbuka je ni Betul lah, tak ada Eh ni apa macam ni? Oh dah hilang tu Dia api je eh, terbakar No, Mon miss. Lambat masuk. Oh. Oi! Heli, heli. Heli, Len. Oh, tak. Dia land, ah, aku dia, aku dia, aku dia, aku dia, aku dia. Dekat tangga, tangga kayu. Dia mati, ya. <laughs> Eh? Ikut antara tak sebab kadang-kadang tak mati sebab ada uh, tu. Tak tak tak tak tak mati tak mati. Ha dekat atas. Oi. Mati. Mati wes. Aku mati tu. Dia boleh masuk. Ah, dia, dia, dia, dia eh? lepas dah. Dia lepas dia in. Lepas. Oh. Belum full deep kan? Belum belum. Dia tak level deep. Lah tu bodoh tu sangat banyak. Oi, sebelah aku bodohnya. Mati dia. Tak tak, aku tak ada apa-apa tadi. Dia tengah syringe Are you syringing? Are you syringing? <laughs> oh dia mati <laughs> Dia tengah syringe ni memang tak lah bro Ada mon dah Alamak Weh terbuka tu macam ni terbuka pada base kita ni Confirm yeah, yeah, yeah. Dah terbuka teruk kan ni Boleh lagi boleh lagi Mana buka? Atas ni, tepi, tepi, tepi. Ali. Dead, dead, dead. Ui, dah terbuka. Sebab dia dah beroket ni. Kita kena center base. Ini center Ba half half barang, half half. Aku try tembak dua eh. Ha. Ah. Eh babi ni kacau kita eh ada dia? Base kita makin kecil tu Kecil Ha kan nak kacau orang Nak kacau orang tengah beat babi <laughs> Kau kau boleh buka. Dekat atas kita. Aku dah. Dekat ni. Okey okey okey okey okey okey. Okey. Yep. Kamu go kamu Dia mati, jom mati, jom mati. Allah, roket, roket, roket. Channel block ah. sempre bene. Siapa pergi? Aku buat base Oi, eh, base sebelah Tengah base Oi, aku mati What the fuck? Base sebelah Dia close eh? Tak, habis ah, sebelah Dia kat atas Oh, Bradva agak tak boleh tutup pula ni Tingkap macam nak buat ah? Metal green, metal green Dah, dah, dah, dah Dia ada ladder, up kan Aku dengar ada Itu PG kan Yee Dia terbuka ah. sehari Tutup pintu kena red dia Aku down pula Okay, okay. Aku down, aku down. Dekat lah, Dah, dah, dah back mount eh? Ha ah. Kau ada bag ke? Crash ke apa? Tak tahu. Hmm. Tak tak. Dia, dia dah tu orang lain tu? Tak dia dia, Brava tu Aku tak ada gun. Nak cek gun jap. Aku mati. Aku cek gun. Dapat report daripada tu. Bawah tu dia tak masuk lagi. Jauh lagi jalan dia orang. Best okay, Vash? Aku dah. Siapa kat luar? Bukan kita, bukan kita. Wah, kita terbuka. Wall dalam, wall dalam. Yang base ni. Aku dah wall, aku dah wall. dah aku dan. Aku tak boleh nak. Dia, Tolong. Dia dekat dia dekat tinggal kat dalam lagi beberapa pintu je. Aku boleh roket dia kalau nak. Lalu lalu. Duduk, duduk, duduk, duduk. Nice. Okay. Boleh blok. Tengah Diorang tak ada ni ya? Diorang kat luar nampak? Dengar bunyi stack kat luar. Diorang tak ada wall lah. Sama. Alamak, kat bawah tu. Kat bawah, Pai? Ya aku nak aku nak wall. Tak sempat. Ni dia tak nampak. Dia dekat kita punya compound. wall. Tak ada. Tu lah tu. Craft jelah. Sama badan ni pun tak ada. Heli heli Oh Aku mati Kenapa Ramai ni mati depan wall ni. Loh, boleh keluar tak? Tak boleh, tak boleh. Oh, cantik boy, cantik boy. Nice. Dah ada awal. ada wall. Ada ada ada ada ada lagi, ada lagi, ada lagi lubang. Shit. Ad, nak nak nak wall lagi, wall lagi. Orang full dia kat luar. Nak jep, lagi. Ya, kami kami kami. Orang full dia kat luar. Aku bawa masuk dulu. Mana Bash? Dah broke, dah broke. Letak balik, pacak balik. Dah, dah. Mana body aku? Ah? Dalam wall. <laughs> dalam wall eh? Ah, ah, dalam wall. Okay, dah apa. aku lagi aku lagi. Tiga clan. Satu, ha, tiga clan direct kita bang. Pada aku ya. Siapa yang boleh invite aku ke apa macam mana ke? Kau dekat mana? Kat bawah. Ha, aku dah spawn yang Mana mana? Kat bawah, kat bawah. TC TC TC. Aku kat TC ni. Ah, tu bel Belain tu. Bel lain tu. tak bagi betul lu, Vash? Ha, kita orang tu kot Kita orang kat satellite ni Ya, aku baikkan bomb tu tu tak Baru ada bed, baru ada bed Lepas Cooldown tak? Eh, eh, baik, baik, baik, belakang kau, belakang kau Habis terbakar ni, Mon Wah, wall kita ada orang. Aku. Cok, cek baik. Kenapa you tutup eh kat What the sorry, fuck? Sorry, sorry, sorry. Masuk kan. Cek baik dia ya, tak mati. Base terbuka lagi tau ya, ya, ya, Ellie datang lagi Batal fuck Ellie dia akan drop atas base Dua-dua mati, dua-dua mati Mau pakai full set, mau pakai full set, mau Kau ada enam wall batu Wall, wall, wall, wall, wow Kau mana? Dua? Haa ya, Sekejap, aku kena pusing kan aku kena masuk base kan? Tidak, GG aku M249 semua dari situ Heli dah ni, heli lagi Heli Aku dah buat, aku dah buat kita, aku dah buat kita. Nice. Wah, aku semua. kamu. Ante. Pop, pop, pop. Wah, saya barang eh. Untuk dipo ke mana boleh Aku dipo je, aku dipo je Dipo mana boleh, campak <laughs> heli heli tu, heli besar, heli besar. Tak tahu ada nak land dekat base kita ke tak. Aku dah kena jaga kat Metal frame kau ada lagi Vash? Dalam TC banyak Alright, tak apa biar Kau belum kit lagi kalau kau nak emergency kit Ada ada, banyak Dia land, dia land, dia land atas Dia nak pakai api bodoh ni Aku push dia Tak ya buat benda tu kan supaya hancur kan. Hmm. Ada lagi? Ada, ada, tak ada. dia jatuh ke mana? Aku rasa dia mati je tu. Kalau bawa heli besar selalu mampus je tu. tu tu kat mana? Bawah ke rumah? Bawah aku rasa. Depan. Dekat depan base ni. Depan base apa? Um, ATK. Sara banyak. Hmm. ATK? Ha, depan ATK, yang first ah. Oh. Tapi aku rasa kalau aku keluar ni tidur aku ni. Try ya. Sini ada loot lagi banyak ni. Tolong. Kau mati ya? Ada Dah boleh show dia, dia. Ada loot lagi dalam ni. Drop, drop tu. Kau tengah bank, kau tengah bank. Aku nampak depan base DK. Oren, bajunya. Eh, eh, aku tak ada angle ni you lah. Dia belakang, wall, oh, aku tak tembak dia sebab dia belakang wall 4 tag lah tapi Dia dah low Orang macam menang je ni Ush Menang lah Dia dah ke belah sana je besar aku rasa dia, ya, tu, ah, Mati dia tu nak, tak, Dia nak macam tu je dia, dia memang mati tapi dia nak macam tu je sebab terbakar Supaya kita tak boleh buat apa kan Dia dia dia, dia dalam Yang ni boleh pakai boleh pakai ni ya? Boleh pakai pistol air ke? Ah, tak tahu. Boleh, boleh, boleh, eh itu close tu, satu close tu. Ha, tu. Aero cannon. Aku nak Second floor dah dah pecah. Huh. Ah. Kau kena? Tak, aku mati Mana nak bank? Bank babi ah, betul Wall satu terbuka, aku pergi tutup Dah dah dah Eh lane satu ni belah kita, belah kita tu buka Belah dah depan jalan dalam kereta ni Dia macam nak push dah tau dua-dua Oh ok nice Aku ya ya duk lompat-lompat cari vision Kita ada 12 roket Do something guys Mhm. Mm kena kena dia full. Jom mana? Besok. Ha, besok pula. Boleh? Nak try ah. Ya? Kena pergi. Kena pergi tu. Oh habis yang duduk roket-roket bodoh ni? Haa, uh, betul Pecah dalam, what the fuck ha? Yang sisa-sisa tu, glitch masuk Eh, dia dalam, dia dalam Naked, naked ah, dalam Masuk, masuk, ah, keluar Dia kat luar-luar tu ah, shot, Brave Shot, Brave Shot nama dia Aku akan tutup bodi kau Aku nak Siapa buka pintu? Aku aku Tutup, tu bukan bukan bukan bukan Ni pintu ni pintu ni tengah tengah ni Jom lah kita kena pergi okay. Oh, aku nak ambil rocket launcher lagi Tak ambil tak boleh masuk tu dalam tu Okay aku ada dua rocket launcher Let's go Bawa 4 c Go go jom Cover cover baik punya eh. Kalau ada orang. Mati. Tak. Shot nak dia. Depan aku ni ah ni depan aku ni ada orang. Roketer roketer dia naik atas ni. Wanda wanda wanda. Atas tower tower tower tower atas tower ni. Alamak ada ni tak ada weapon. Dah. Aura apa tu? Kau boleh loot Ina. Lah. Aku kat dalam, aku kat luar. Atas tower warna apa? Tower warna apa? Ni tower aku ni. Ha nampak? Eh? Atas tower ni. Oh, DJ dia nampak. Eh, FS dia nampak you atas ni. Ni atas ayah ni. Tower wooden ni, wooden tower ni. Full gear. Pegang rocket launcher. Dead. Gotta go, gotta go. Down, do do do. Attack Grim saya tu dia ada. Dia tak ada weapon bodoh. tu. Patut lah, weapon We gotta go, we gotta go, let's go, let's go. We gotta go, we Aku ada rocket launcher je. Jom, jom, jom, jom, jom, jom, lari je. Ramai tengah tak ada, tak ada weapon. Kau ada Isra? Ada, aku boleh ambil. Kau kat mana? Ni kat gate, kat gate. Go, go, go sebelah siapa yang menembak sebelah kita ni? Aku aku. Allahuakbar. Okey. Dia aku dah ambil je. Kam. Ada heli lagi. Dia nak crash lagi. Tu jelah kerja dia. Pergi mana dia? Pergi mana dia? Ya. Jom. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh. aduh. Support bakar. Dek yang naik heli tu dek kat atas. Jom je. Vesh no vesh. Aku nak dipu. Ouais, eh, eh, d'accord. biar biar biar biar bien. biar yeah. bien. Bien, Tiens, tiens, vous c'est un peu là, à coup là, d'accord. Pas moi. Ah, comment tu dis À quoi, Jacob Tiens, tiens, vous Tapi dia bodoh itu. Eh, Oh, babi betul lah. Dia hancur-hancurkan benda tu. Benda ada bug tu yang buat kita susah nak gerak dalam ni. Ha, ya. Itu je cara nak gelarkan kita. Dah mati dah. Okay, coming. Coming up, coming up. Water air, nak, nak ada air ke water gun ni? Ya. Yeah. Aha. Uh oh, -huh. tak ada air. Sekejap, aku nak sealkan wall ni dulu. Dia punya Ah, pondek lah ada orang depan base lah C4 aku kat luar ni C4? Mm-mm Dia, dia, dia dia tak Dia tak ambil, dia tak ambil, ambil Ada kat air Tak buka gate tu Siapa yang kena C4? Kan terbakar-terbakar Saya aku babi tak boleh keluar base bodoh je Korang okey tak? Boleh keluar habis sebab terbakar semua tempat You do you, Jay ada orang kat atas base Kita dah tutup kan? Eh? Kita dah tutup kan? Tak, ada orang atas base kan? Haa, aku dead Ah, aku ah. ah, GG Mati je? Hmm, mati Dia dah ada 18 roket tau Second floor, second floor tu lah mati, mati, mati Nice Ada wall lagi tak? Aku ada wall, aku ada wall, nah, nah, nah, nah, wesh Drop, wesh, drop, drop Korang kat mana, weh? You nak boleh spawn in ah? Betul ya, cooldown, cooldown. Tak, tapi aku spawn kat luar ni dalam. Nice, Kayu ni semua ada. Alah, mak. Ada lagi, okay, ada roket je. Boleh tutup lagi boleh? Ada keluar ni nak? Aku tak ada syringe Aku ada, aku ada, main main Halo Bash Main main Belakang Ada dia ada heli Dia land, dia land, dia land Orang dah turun tau Mampu dia je, mampu dia Aku dah duduk, aku dah duduk Ada, ada dua orang at least Kau down lah Aku dead, dead full dead Mak oh, dia dah sampai kat sini lah Yup Oh ready eh, ready eh lubang eh Lama lagi kan? Eh tak tak tak tak, dah last last window Tak masuk aku lama lagi kan, 16 kan? Eh, dia dah setengah lah Hmm butuh lah Saya Eh? kata lah tadi last last last ni last tembak. Bet GG eh? Belum lagi. Bet hampir GG, hampir GG. Aku dah tak boleh. Ah. ah, dah oh, dah, dah, dah, dah GG eh, tu. Hampir GG. Ya, yeah, oh, tak tahu. Ya. Eh. Oh, bang. Apa wall kat kat? Oh, korang wall eh? Aku wall, aku wall. Ah, lain lain lain lain. Boleh lagi, boleh lagi. Boleh boleh boleh boleh boleh. boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. boleh. Aku tak ada spawn dalam ah. TP aku ni. Tak leh juga kan. Aku, buat buatkan bed ni. Bed bed bed. Tuan si balik ke apa? Belum belum belum lagi, belum lagi. Boleh boleh home tu, home home home pakai home dulu. Aku home, aku home. C4 Siapa baling tu? Dia orang, dia orang Dia mati, dia mati, yang baling tu mati Heli, heli Heli atas base Heli aku tak tahu aku wujudkan dia ke tak Banyak dia orang ada Scrap man Alright, kat luar dia eh, kat luar Aku buat bag eh, eh bag siapa yang hilang eh? Aku Aku Best ah, dengan laptop PG eh, okay ha. Cari barang Dapat balik uh, C4 rocket Heli, heli, heli coming coming heli Aku ada, eh, Mana land tu? Hold aku down. Fuck. Kat mana? Kat atas. Dia api tempat sama je. Kau kena keluar. Dia dekat dia dekat ni. Dia dekat Jom jom One dead yang ini. Atas lemah. Si 4 Tak tahu tak tahu Dia si 4 dia si 4 in mati yang C4 tu C4 tu bawa masuk ke? Ya, aku check 4 dia tinggal satu eh. Ada wall lah Aku mati, aku mati Dua orang naked nak masuk, dua orang naked nak masuk Yang tembak aku tu Dua orang naked nak masuk dari wall pecah Dari wall pecah Dah satu Nice, Vash, nice, Vash Aku try patch lah daripada luar base um, Perat tebal Alah tak nak nampak Main tepi-tepi bush, careful Ada heli lagi Depan aku ni ikut spawn Dia tak, dia tak mati tau oh. Ada loot tu kat atas tu Haa ada loot Oh dia dah masuk dekat uh, ni atas floor kita heli tu kot ah, Heli tu lah heli tu Aku dah aku dah aku dah Dia lu dia oh, lu dia Sebab kita sebelah bandit kan Dia orang beli heli lah Dia dia dia dia dia You can you up Vash Thank you Up Ada material ke? Aku nak buat sesuatu ada semua tak tahu lah nak percaya kan. Ada dekat bawah ni. Bawah dekat sing, dekat second floor pun ada dekat sana. Tu aku nak cuba. Second floor tu mati ya? Naked. Mati, mati, mati, mati, mati. atas heli Eh atas Heli datang lagi Dia ada back atas tu Allah Ada seorang baju pink tau, Pina. Nice guys, nice guys. Do it, do it, do it. Mana aku baju pink tu? Ini, ini. Baju pink dia ada lagi dua full je. Kau mati ya? Eh? Mati, mati. Ada dua baju pink. Satu full dead. Alright. Volere IPEA Ya, lu. Oh, aku yang tak ada bed ni. Tiga orang. Ada, ada, ada. Eh, dua, dua, dua. Aku rasa dia ni terjun daripada wall yang apa, yang tu. Dia tengah tak ada apa-apa dah tu tau. Dia tak ada benda tu. Aku tak boleh sechel Sial lah, tak boleh repair. Kalau kita boleh repair, GG doang. Ya, yeah, tu. Aku main luar. Kita tak ada kat luar kan? Tak ada. Kill all. Dia dia dia seorang. vanilla punya server? Tak tahu lah Macam ada aku nampak lah tadi orang Bukan tu siapa ni Dia server ke? Elit, oh, elit, elit, elit Tengah oh, oh, tu kena raid dus <laughs> Aduh, dekat wall kayu depan bilik kita Kau mati eh? Mati, mati Tak apa dus, tak apa dus Tiga clan nak lah, raid, tak lepas bed ke? Bed eh, uh, bag oh, ah, ah, kau punya, kau punya. Lah. Oh, ya. Aku bagi kau ni. Jadi nak jadi aku nak lupa dia aku. Alamak tak boleh. Dia dah loot, dia dah loot. Eh, hey, aku mas masuk dalam balik. Aku yolo je. Ya. Go go go. Siapa tembak aku tu? Dead dead dead dead Aku good, aku good. Mana dia pergi? Dia low, dia low. Very low. Belakang batu tu lagi. Tak see him. The fuck? Dia mati, dia wounded ke apa? Tak sure bro. Tu simpan siapa pula tu? Belakang, belakang, belakang. Base, Uh, Berakbar. Apa benda lah ni? orang, tiga orang, tiga orang luar, tiga luar. Stresnya aku ni. Kenapa? Aku. Stres gila. Tali, tali tu kan. Oh, tali repair kan. Hmm. Dia tiga orang je kat luar, mau. Ya, aku tak ada Sejak pukul 8 sampai sekarang kau cubalah. Aku dengar, aku dengar. Eh. Tak dengar, tak dengar from 8 o'clock until now. Oh, it's like that. Macam ni Aku dah tidur dah tunggu korang tak ada game pun pada. Alamak, you know. Dia dah dekat. Dua okay. dua dah mati. Okay, coming. Kau kau kau outside eh? Alah, aku dekat depan bidu orang. Oh. Don't have fall back. Kau naked aja. Tak tak, seorang ada Azmat. Seorang Azmat dua full gear dead. Azmat tu. Aku base base dah okey sikit aku. Lah dia keluar kot. Kurang aku lah, keluar. We got no room stop. Itu je. Kita lah. jalan je. Kena kali Juna. Bedo orang. Nak luar eh kau? masuk dalam bin ni Dia masuk? Nah. Oh, ATQ nya oh, Dia raid balik lah, raid base ni Dia masuk keluar, buka tutup pintu Rava tu ATQ eh? Bukan, lain Dia kat dalam je, kau boleh loot Heli datang lagi Tu Aku headshot dia, alah aku tengah tengok heli tu Mati, seorang Aku spawn luar Aku tengok keadaan belakang kau Ada airline seat tembak aku boleh sambung ya Dah, aku dah jadi Dah, dah, dah Aku boleh angkat dia Kalau kau pergi jaga je Ah, uh, ah, dan uh, vest full dead Ada bandit kan semua ni kan? Ada sebelah eh kita. Kita ni sebelah bandit eh. Ha. Ah, problem tak boleh tak boleh. Kat sini. Cari So Ada nak sambung balik edit dia. Boleh boleh boleh weh. Mana body weh? Um, ah, ada ada ada. Roket kita banyak. Tak tahu sure. Dia dia tembak kita balik. Ya tu, start balik barang aku hilang Ada Barang kau hilang? The fuck? Ada, ada, ada Body budak ni penuh kau ni? Ada kain tak? Aku repost sikit lah Tak ada, tak ada Don't have Aku kisah dia buat penatang ni Alah, bawah, bawah, bawah, bawah, bawah eh, dari bawah eh Aku wounded Kau settlekan dulu Belakang, belakang, belakang, belakang, belakang base Macam bahaya je, baik aku bunuh diri Oh, Diorang dah dekat sini lah Aku dah, aku dah, aku dah. Diorang dah dekat sini lah TP, TP, diorang TP Diorang TP, bandit tu Confirm Alamak, dah tak muat lah, letak Oh, drop je je, jangan dia aku tertipu Yes, aku Oh, dah lompat, dah lompat, dah lompat Eli datang lagi guys, Eli datang lagi Oh, campak, campak. Oh. Dah tak muat? Ya, yeah, Oh, oh. Oh. Lubang kat mana? Tak tahu. Atas. Tinggal... Nak tepi lah, outer, outer. Kau seal terus eh ni? Hmm, seal terus, seal terus. Atas semua seal. Oh, so, apa kita naik je. The fuck. Oh ni ha, lubang. Kita ada 6 rok 6. Woo. Tak tembak kau. Tak tahu, dia bertepi. Luar, luar, luar. Biar jap ya. HPM tak banyak oh dalam oh ada barang. Kita nak kena raid jugalah tower tu annoying siap. Dia tembak hit rocket kita ni. Hmm. You Yuna, aku bawa, aku bawa C4. Masa kita pergi flank dia eh. Selamba? Selamba. Boleh. Aku bawa 6 C4. Banyak dekat luar. Kitong, kitong. Ada depan ni ada full gear, full gear. Wah tu, lompat-lompat dah, lompat. Mana? Ni eh, depan ni. Ni, eh, batu. Depan bandit, batu. Depan bandit. Lompat-lompat dah, lompat. Aku low. Oh, ada orang lain. What the fuck? Every time kita nak buat benda tu. Oh, last wall lo lah kita. Dia down west, dia down west. Oh, down pula dengan C4 pendek tak boleh buat apa benda menjadi je Susah benda nak keluar depan base tak lepas hey. Babi-babi ni Kat atas ke aku nak, nak tutup lubang? Tak sure Go Silencer Orang kena kot Team lain Dah terbuka habis kan ni Tinggal beberapa tinggal ni malam Oh hancur Loot, loot kita hancur Terbuka Amin Bukan hancur terbuka Datang So on dead Dapat tutup man Oh aku dah tak boleh tutup dah ni Tak boleh langsung Heli Aku try bunuh dia man tak Boleh tak datang ATK hero tadi kat tepi eh Oh, oh set, set, set Dah eh, tepi, dah tepi, dah tepi ada orang Siapa dah tepi mati tak? Tak tahu Tak, tak, tak, tak, tak. aku tukar pintu sampai atas tu. Jom, jom, jom. Oh, kat bawah ada. What the fuck? M24 kat bawah. Ada lagi, ada lagi. Alah, aku spawn mati. Dia kat bed kita tau, dia kat bed kita. Aduh. Dia dah masuk dah. Dia sifir, <clears throat> dia sifir, oh, dia sifir. Alah, fuck. Korang korang kat dalam kita eh? Tak, okay. aku mati. Aku mati. Biji biji mana? Aku kat luar. Aduh kecoh lah yang luar tu Dasil? Belum? aku mati Dia dah kat, lurung tu dia, dah, dia dah seal, dia dah seal Dia yang seal Aku tak respawn, aku tak respawn Dia dapat lah menang Alamak Ah, GG Set Ah, dah tak, dah tak respawn lah, GG lah Tak boleh <laughs> saya buat base kat bandit <laughs> Benda dengan Apos Kan kau dah kata yang Memang tadi Tadi last Kita orang saja je Hari ni wipe oh. Hari ni wipe ni eh, Sebab tu dia orang main macam ni hmm. Oh Good game, lah. good game Kau kau Tapi Dari pukul 8